Me xwe em konserek bi rêk û pêk baş û spas dikin û mekteba Birêzikek Nêçîrvan jî piştevanî kir, alîkarî kir. Bi rastî bi her awayî asayîşa me jî amade bû ku em ê heta leşkerê me yî zêrevan jî ku em amade ne biparêzin ew bikin. Lê mixabin her gav ji Kurdan re hêviyak çêdibe, hêviyak derdtê. derbek lê dikeve ya û derba jî gava ji nav Kurdan de derdikeve wek dibê mesela kurmê darê nej darê bi dar na rize. Kurd pir carî dara xwe dirizînin zanê dara Kurdan hat çê dibe şîn dibe lê divê birizînin. Hêvîdar im gelê Kurd nehêle wek mesela li Amûdê çêbû vê duhunî komek kes mirin, jin û zarok jî mirin yanî wisa bêbextiya ku sa rewşek xirab çêbûyê êdî zarok û jina jî nafikirin didin ber kuştina mala xira dikin yanî eveya gava miletek bi hev keve miletê di jî wî dixwe bila ji bîr neke çi carî ez hêvîdarim reşerewş aştiyane bibe Hinek di nav vê re wan keve û ez jî ji vir ban wan dikim. Ez dibêjim şer nav miletekî dî derkeve, ew milet ji hêla miletê dî tê xwarin. Yanî bila ji bîr nekin kes ji ya îstîfade nake. Hêvîdar im aşt bibin û ew xeterê kirin jî tê bigihîjin çareser bikin. Çi heyî çareser bibe? Yekîtiya ki Kurda çêbibe. Miletê Kurd miletekî gelek parçe bûye. Bi vê parçebûnê hêza xwe her di çi biçûktir de bi gava bi hev keve şerê hevdû bike. Ji ber wê yekê jî zûtir bifikire rewş aştiyane bibe da ku li Kurdistanê Ev xirabî şê nebe. Zatî gelê Kurd gelek jar û feqîr û reben mayê. Li wir êdî nan tunê milet bixwe. Gaz nîni milet nanê xwe çêbike. Ji ber wê yekê me jî dît ku rewşeke xemgîn heye. Hege em li Domîsê konser çêbikin mimkun e ewek îzdihamek mezin çêbibe. Teşqelenê çêbibin. Hinek sloganê li bê dilê hênê di bavên û pê re bi hev kevin şerekî mezin çêbibe. Weke nêzî sed hezar kes li wir heye. Em bêjin pêncî hezar kes were gava tê kevin nava şerê kê wan bisekinîne. Xirab dibe yanî. Ew ji ber biraderekî me Nadir Hewramî jî Çû ser rehma Xwedê, Xwedê bi rehma xwe şa ke ciyê wî bihişt be, ji ge xelkê xwe re xizmetek mezin kirî bi rastî, bavê kek serbaz. Yanî vê gavê sersaxiya wî jî danîne. Berva her du mesela me şeva xwe taloq kir wextek dî. Dîsa bila xelkê me li me bibihûre heger kêmasyak me hebe di vî warî de. Kêmasiya ki li ku çê dibi, dibi ya me hemiya. Me hemiya têkildar dike. Ez hêvîdar im dilê wan neşikê. Ez her gav bi xwe wek hunermendê wan di xizmeta wan de me.